sasa hivi mm. nasumbuliwa sana mm. inanisumbua mimi na wasumbua na Watanzania. Usumbufu mkuu inanisumbua mimi mzazi, ndio, na bado inawasumbua na, wa, na Watanzania ndio. Ukiangalia nikakuta sina pesa mm. Yaani akishagundua kwamba una hela, chochote utakachoongea kwamba ana paniki anakuwa mkali. Kwa hiyo akapaniki sana. Alipangalo Mwenyezi Mungu binadamu hawezi kupangua, ni msemo unaoaminika pamoja na imani zote, na hata wale ambao wanajiita wasio na imani, lakini wanajua Mwenyezi Mungu yupo. Alipangalo yeye binadamu hawezi kupangua, lakini pia inaaminika kuwa mzazi ni Mungu wa pili au Mungu wa binadamu duniani, kwa maana ya kwamba mzazi wako akikutamkia baraka inakuwa Siku ya leo nipo na moja kati ya kapo ambazo zilianza kwa kishindo na bado zinaendelea na wapo vizuri kusema ukweli nimebahatika kuwa nao na hii ni exclusive interview ya kwanza kabisa kupitia Tiki TV. Wanapendana sana, lakini kubwa na la kustaajabisha ni kuhusiana na umri wao. Umri wa brother hapa ni miaka 21, madam kule au mama ni miaka 49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 Madam kule? Naitwa Juliet. Juliet nani? Kitenge. Hongereni kwanza. Asante. Hivi hivi ni muda gani tangu mwanze kufahamiana mpaka sasa hivi mmekuwa pamoja? Tunaenda mwaka wa pili sasa. Mwaka wa pili. Mm. Naona mpaka sasa hivi sura zimekaribia kufanana, madam kule sio anakula nini? <laughs> eh? eh? Anajua ah, mtu mkishaishi pamoja. Mm. Eh, yale mazoea inafikia hatua mpaka mnakuwa kama mnafanana fulani. Mm. Eh. Hongereni sana. Hasa kwa tunaopendana. Mm. Mm. Sawa sawa, japokuwa kwa madamu mtu akiangalia miaka akiambiwa 49 anaweza akahoji kadi ile ya kuzaliwa pengine aweze kuthibitisha. Hatuna hatuna hatuhitaji sana kwenda huko, moja kwa moja tunaanzia mbali kabisa watazamaji wetu waweze kuelewa kinachoendelea, kwa sababu mambo ni mengi. Ndoa ilifanyika na vitu vimekuwa vingi, lakini kuna vitu vingine ambavyo bado vinaendelea tunahitaji kujua kwa mara ya kwanza kabisa ni nani alikuwa wa kwanza kumwona mwenzie? Tulionana wote kwa sababu tulikutana wote sehemu moja kwenye daladala. Ni nani ambaye alikuwa wa kwanza kujua kwamba anampenda mwenzie? Mimi ndo nilikuwa wa kwanza. Ilikuwaje? Tulikuwa kwenye daladala, kwa bahati mbaya mimi nilikuwa nimesahau pochi yangu. Sasa wakati konda nadai nauli, nikiangalia nikakuta sina pesa mm. Unajua konda walivyo, yani akishagundua kwamba huna hela, chochote utakachoongea kwamba ana panic, anakuwa mkali. Kwa hiyo akapaniki sana, lakini nilikuwa nimekaa naye siti moja mm. Akaniambia, samani mama, naomba nikulipie. Nikamwambia nashukuru, akanilipia. Lakini kumbe nilipokuwa natelemka, naye alikuwa natelemka hapo ambapo ilikuwa ni wapi? Ni Karume. uh -huh. Wakati natelemka mimi ndo nilimwambia, nilishukuru kwa kile ambacho alikuwa amekifanya. Kwa hiyo nikahitaji nikamwambia na ah, ulikuwa unashuka hapa? Akasema ndio. Nikamwambia naomba namba yako ya simu. Nilipenda mm. yani. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu ambaye huwa namsalimia mara kwa mara. Kwa hiyo ukaribu ulianzia hapo. Ki ya kuingia sasa kwenye mahusiano ilikuwa ni kitu gani ambacho <coughs> yani baada ya kuwa naye karibu vile na msalimia mara kwa mara, baadaye tukawa tumezoeana mm. yani kikawaida tu. Sasa nilikuwa namtumia kwenye baadhi ya vitu vyangu vya kibiashara. Baada ya kumwona nimemzoea, niko naye karibu, nikaa namuita, akafika nyumbani, nikaa namjaribu baadhi ya vitu kumwangalia kwamba ni mtu wa aina gani. Nikagundua kwamba ni mtu ambaye ana upendo sana, alafu ana zile tabia za kujali ambazo ziko tofauti na umri wake. Mm. Kwa hiyo hapo ndipo matamanio yalipoanza wakati huo kabla ya matamanio hayo kuanza? Ulikuwa ukimchukulia kama mtoto au tangu mara ya kwanza kabisa baada ya msaada aliyokupa kwenye daladala ulijikuta umeanza kumpenda? Hapana, sikuweza kumpenda pale aliponisaidia kwenye daladala mm. bali pale kwenye daladala kile alichokifanya mm. kilinifanya nimpende kawaida, yani kumuona kwamba ni kijana mwenye nidhamu au ambaye amelelewa katika tabia nzuri mm. kwao nikatamani kuwa naye karibu, nikasema kuna baadhi ya majukumu yangu anaweza akanifanyia pasipo kuingiza mahusiano. Ambayo hayo majukumu ambayo uliyafikiria wakati ule, yalikuwa majukumu gani ambayo angeweza kukufanyia ya kikazi ambazo ni vile labda nahitaji napigiwa simu mikoani, kuna oda za kazi, kwa nilikuwa natumia watu kuwalipa, nikaona huyu naweza kuwa namtumia, anaenda ananichukulia oda kwa sababu ya kumuona ni mwaminifu. Mm. Ndio. Baada ya pale mkawa karibu, mwisho wa siku matamanio yakaanza. ndio. Matamanio yalianza kutoka kwa nani? Kwangu mimi. Ilikuwaje siku hiyo? <laughs> matamanio yaliingia taratibu, kwa hiyo ikabidi siku moja ni nimwambie, yani nikamwambia na kuita nyumbani Alipofika nikamwambia mimi nakupenda, nahitaji tuwe na mahusiano. Mm. Akashtuka kidogo, lakini akaniambia nimekusikia, naomba mimi niondoke, halafu unipe muda nitakujibu. Wakati huo ulipomwambia vile, hakukuuliza swali lolote? Aliniuliza swali. Swali gani? Aliniambia, nilipomwambia nakupenda, akasema sijakuelewa mama, Yaani unanipenda. mimi najua unanipenda, alafu sijajua unanipenda, umesema mahusiano, yani kivipi? mm. nikamwambia yani uwe mpenzi wangu au uje kuwa mume wangu mm. akaonyesha yani picha fulani yani kama mtu ambaye amekosa amani lakini akaniambia sawa nimekuelewa niache niende alafu nitakujibu alipoenda ikawaje alinipigia siku nyingine kabisa ilipita ile <laughs> siku mbili hivi mm. akanipigia akaniambia mimi nimekaa nimetafakari mm. nimepata majibu kwamba halina shida kwangu mm. ndio baada ya kutafakari uka, ukaja kupiga hiyo simu ili, ilikuwaje mpaka ukaamua sasa ukaona majibu ya niliyoyapata kweli kwangu mimi halina shida ah, nilifikiria unajua bro kwenye mapenzi kitu kikubwa ni kumjua mwenzako ni wa aina gani umeona mm. ana menendo yake Hasa kwa kuwa tulikuwa tushakuwa na mazoea fulani kwamba ananiagiza sehemu na mara anashinda pale na hivi. Nikaa nishamjua lakini sasa kuna ile kukaa na kutafakari kwamba huyu oh, umri wake ni mkubwa anaweza kaa anamshinda hata mamangu. So anaweza kaa ni kwamba anamshinda mamangu mzazi. Hmm. Napata wapi ujasiri wa kusema ni niwe naye. Sasa katika kutafakari nikatafakari, lakini nikagundua kitu kimoja kwamba mapenzi hayana umri. Ukishapendana na mtu mnaweza mkaoana mka, mka, mka, mka, mka, au mkafanya chochote kile. Kwa kachukua maamuzi ya kuanzisha mahusiano na Biaisha. Kipindi hicho anaitwa Biaisha kwa sababu alikuwa Muislamu. Mm. E, baada ya kuwa na mimi ndo akabadilisha dini akawa Mkristo anaitwa Juliet. kachukua maamuzi ya kuwa na Biaisha kipindi hiko na mpaka tukafikia hatua ya kufunga ndoa. Namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka leo tuko pamoja kabla ya kuamua sasa kuwa naye katika mahusiano moja kwa moja, ulimshirikisha mtu yoyote? Kwanza marafiki zangu mm. eh, wa karibu mm. kaongea naye akasema, jamani, kuna moja mbili tatu, kuna mama kuna mazoea naye hivi na hivi, lakini imefikia hatua ameniita akaniambia hivi na hivi, umeona, akaniambia mchunguze, sababu sasa hivi dunia imesha kufikia hapa baya, sija kwa <laughs> nataka akufanyishe vitu vyake vingine kwa sababu wao waliamini ni tajiri sana, kusema watu wenye hela unajua na mambo mengi. Nikamwambia mm. Ah, sio kwamba ana hela za kutisha, kwa ni mtu wa kawaida ambaye ana maisha yake, unaona mm. anaambia wakaniambia ah, sasa hizi kwenye masuala ya mahusiano sasa kumshauri mtu kiundani zaidi inakuwa ni kitu ambacho ni kibaya. Sisi tumekwambia tumchunguze mazingira yake, mm. umeona, asija kuwa asijakawa na nia mbaya, lakini kama nani ana, ana, <laughs> ukimchunguza yeye kugundua nani nzuri mm? hapo inabaki ni wewe sasa kufanya maamuzi ya kuwa naye au kutokuwa naye umeona kwa sababu hatutaki tukushauri kiundani zaidi nasema sawa nikafikiria kataka kuwashaurisha wazazi wangu mapema nikaona mm, bado mapema siwezi kumpigia simu baba eti ni wewe ya mm. tukishafikia hatua ya kuoana ndo ndapiga simu nyumbani kwa hiyo niwashawishi rafiki zangu wakanishauri kama hivyo nilivyokuambia Ikakuchukua muda gani? Kumchukua muda gani kufanyaje? yani baada ya ule ushauri na kumjibu yeye. hivyo ni siku mbili tu. Kwa maana hiyo baada ya hizo siku mbili ukamjibu? Nikawa nimemjibu, kaambia Aisha, nimefikiria, nimeona ni sawa mm. ni sawa tuanzishe mahusiano eh, sema kuna vitu nilimtahadharisha kidogo, ambavyo wewe umri wako ni mkubwa sana, ushakumbana na vitu vingi, si ndio hivyo? mm. na mimi bado mdogo sana, sijakumbana na vitu vingi, na kiukweli akili yako na ya kwangu kimitazamo inawezekana tofauti, kwa sababu wewe ushafanya kila kitu kwenye dunia, umeona, mimi bado ushaona vitu vingi, mimi bado mm. kwa kuna wakati nikiwa naonyesha akili yangu ilipofikia, mm. ah, usikasirike, jitahidi kunielekeza, mm. maisha yaendelee. Mimi ni mtu ambaye napenda amani, sipendi matatizo tatizo. Maisha yakaendaje sasa mpaka mnafikia hatua ya, ku, ya kuingia katika ndoa? Kwa sababu wanasema mmefahamiana miaka miwili nyuma yeah. na ndoa imefungwa hakuna muda mrefu yeah. maisha ndani ya kipindi hiki cha miaka miwili mm. yalikuwaje? Ah, tulikuwa wapenzi kawaida mm. eh, kwa wapenzi kawaida, mimi naenda kwake, nimelala siku moja, nimerudi kwenye geto langu mm. Umeona, nimeenda kwake, nimekaa wiki, rudi kwenye gito langu mm. mwisho siku akaniambia aizi kwa nini usiamie moja kwa moja hapa nyumbani kwangu mm. nikaambia ah, wewe una watoto umeniambia una watoto wakubwa kama mimi mm. itawezekana vipi akaniambia mimi ndo mama mm. ndo kiongozi wa familia tajua jinsi ya kuongea nao mm. wata, wataelewa umeona basi kafika hata mimi nikaama nikaamia nyumbani kwake ambaye sasa hivi ni nyumbani kwetu sote kwa sababu mimi ni kitu kimoja sasa hivi ni mwili mm. mmoja eh nikaamia nyumbani kwake Umeona, tukakaa mwaka mmoja na nusu bila ya ndoa. Mm. Mm. Mnaishi? Tunaishi kawaida. <laughs> Mnafanya zinaa? eh, kwa kuwa tushatoka huko kwenye zinaa mm. eh, kwa kipindi hicho ilikuwa eh, ilikuwa kwa kipindi hicho mm. Umeona, tumekaa mwaka mmoja na nusu, nikaambia mke wangu, mke wangu tushapendana mm. sana, tushafahamiana sana mm. mwaka mmoja na nusu kwenye kufahamiana ni mkubwa sana mm tunazini mm. Mimi sitaki kuendelea na habari za kuzini kwa sababu mimi ni mtu mwenye hofu sana Mwenyezi Mungu mm. Eh, nikaambia sasa hivi vifo vinatokea sana mm. Isije nikafa nimetoka kuzini mm. Mungu ntamwambia nini? Ni bora tu, tu, tu, mbele zake, umeona mm. Tufanye ndoa. Mkafanya taratibu za ndoa eh, tukafanya taratibu za ndoa kabla ya kuingia kwenye taratibu za ndoa kwa mama pale niweze kusikia kwa kipindi ambacho kahamia kwako watoto familia na majirani ilikuwaje alafu tuje kwenye ndoa wakati alivyo kipindi alikuwa anakuja na kuondoka watu walikuwa wanahisi si unajua kule tunakoishi ni buza buza si unajua ni uswahilini kwa hiyo mm. kuna vitu watu walikuwa wanaviona kulikuwa naona kabisa kwamba kuna vitu wanavijadili, lakini baadaye walivyomwona amehamia pale nyumbani wakawa wamepata majibu, eh, kumbe anaishi kabisa. Lakini upande wa watoto wangu, watoto wangu mimi nimewalea kwa maadili mema sana, kwa hiyo huwa wananiheshimu sana mm. na chochote ambacho nakiongea wanakikubali, walikipokea vizuri tu, na wenyewe wamezoea kumwita anko, sio baba, sio baba. Kwa nini? Yeye mwenyewe ndo anawaita anko na wenyewe wanamwita anko, lakini sio sheria. Yeye mm. aliwaambia kwamba jisikieni vile mnavyojisikia mimi kuniita. Mimi ni baba, lakini kwa vile nilizoea kuwaita anko, kama mtaendelea kuniita anko sawa, kama mtaendelea kuniita baba sawa, kwa sababu tayari mimi ni baba. Mm. Kwa hiyo nyewe alishazoea vile ni anko anko. Kwa, kwa kipindi hicho mpaka unakubali na kila kitu katika maswali ambayo ulimuuliza na mkazungumza, ha, haukumuuliza baba watoto yuko wapi na vitu vingine kama hivyo? Mm. <laughs> Eh, mpaka naamia kwake ni lazima nitakuwa ninamuuliza. <laughs> Lakini hujasema. <laughs> Nilimuuliza, nilimwambia mke wangu nisije nikamia sehemu hapa nikaja kufumania nikapigwa nika, nikafa. Mm. nikaambia vipi? Una watoto? Hawa ah, watoto ukuwapata kama alivyopatikana Yesu. <laughs> Lazima ulikuwa na mtu wako. Yuko wapi? Uh-huh. Mwana akaniambia ni kweli nilikuwa na ndoa lakini baba watoto tuliachana mm. zamani sana mm. Eh, na yana maisha yake na iko nje ya mkoa huu mm. e. Ulimuuliza kuhusiana na, na nyumba hiyo ambayo sasa hivi mnaishi mm. ni nyumba ambayo ilijengwa kabla ya yeye kuingia kwenye ndoa au baada ya yeye kuingia kwenye ndoa au pengine ni ya kupanga? Hilo jibu ulimuuliza au kumuuliza kwanza? Nilimuuliza. Kama ulimuuliza, naomba kujua ulijibuje? <laughs> Nilimjibu kwamba ni ya kwangu na nimeijenga kwa nguvu zangu, sikujenga nikiwa na mume, niliachana naye. Yeah. Yeah. Ulijenga baada ya kuachana? Baada ya kuachana. Ehe. Kwa hiyo hapo ukawa huru sasa kuingia kwenye ndoa? <laughs> ah, nikawa eh, sasa natamba. <laughs> Una, unawaambia nini watu ambao kama mimi ambaye nitafikiri nitasema ah, brother hapa aliona kwa sababu nyumba ipo, kila kitu kipo, maisha safi, kodi sitalipa, kule nilikuwa na, naishi geto, hapa hivi sasa hivi nitapumzika hapana, mimi sikuangalia nyumba mm. Umeona, niliangalia upendo mm. anaonionyeshea mm. eh, eh, alafu ndo mi kabla kabla kabla sijafahamiana na mama hapa mm. Ah, sasa hivi unaendelea kumuita mama mm, mm, mke wangu <laughs> mm. e. yani nasema natumia mama kutokana na kipindi hiko silikuwa namuita mama eh, tokea mara kwanza tulionana kwenye daladala mm. eh, kabla sijaonana naye mimi Blon nilikuwa napambana tu maisha yangu, nalipa kodi vizuri mm. nakula mm. nafanya mazingira yangu yote e, kwa sikufuata ti pesa kwake na nini, hapana mm. e, mimi nimefuata tu upendo na mipango. Twende sasa kwenye maandalizi, michakato mizima ya ndoa na kila kitu. Yeah. Kwa nilivyokubana na mke wangu swala la ndoa, mke wangu akaniambia sasa inabidi tuwataarifu wazazi wa pande zote mbili mm. ili tupate baraka zao na mm wenye tupate taratibu zao zinakuwaje. Nikasema sawa. Huyu akaongea na wazazi wake mm. akaongea nao vizuri, akamwelewa vizuri, tunamshukuru mm. Mwenyezi Mungu, ila tatizo lilikuja kwangu mimi <laughs> mm. mimi mara ya kwanza nilipompigia simu baba, nikaambia baba, mi sasahivi hivi nimekuwa na miaka ishirini na moja mm. umona e, eh, nataka nioe umona akanambia mwanangu, kuoa ni kitu kizuri na chenye baraka, umejipanga? Mm. Ndio swali la kwanza la baba hilo, umejipanga? Mm. <laughs> Nikamwambia baba, mimi mpaka nakupigia simu wewe, sijakupigia simu kwa baba, mimi nao nataka ni wewe kwao nichangie mali. Ah, ah, nimejipanga kila kitu, niko kamili gabi. Mm. Baba akasema sawa, kama umejipanga sawa, tutafanya prosesi zote, lakini kwanza nikuulize vitu kuhusiana na wewe mchumba wako, unamjua vizuri? Mm. Nikaambia ndio namjua. Historia ya ukoo wake unaijua una, una, una vizuri, sio unajua ukoo zingine wana vitu labda vya asili. Mm. E, eh, kaambia baba namjua vizuri, ni mtu ambaye nimekuwa naye kwenye mahusiano zaidi ya mwaka mmoja. Umeona? Kwa hiyo namjua vizuri. Umeona? Akasema ah, sawa. Ana umri gani? Mm. Hapo kwenye umri sasa hapo ndipo kaleta shida. Nikamwambia ah, ana umri wa miaka 49. Baba akaniambia wewe umeamua kweli kumwoa mwanamke na miaka 49? Eh, una akili zimeenea. Nikamwambia baba, sasa kwa nini unaniuliza hivyo? Mimi nimempenda sasa huyu sasa, umeona? Na nishamzoea uwezo kuachana naye kutafuta mwanamke mwingine siwezi. Hmm. Umeona? Mm. Akaniambia kama umeamua kuoa mwanamke wa aina hiyo, fanya harusi na kila kitu wewe mwenyewe na utajua mwenyewe, usitushirikishe sisi wazazi wako. Akakata simu. Mhm. Mm Baada nikakaa ah, Akasema huyu ni mzazi wa kiume, mara nyingi mababa anakuwaga watu wakali eh, ngoja nimsikilizie mama anasemaje, ili nikishaongea vizuri na mama ataongea na mume wake watawekana sawa, hmm. unajua hmm. Nikampigia simu nikaka kidogo, nikampigia simu mama. Kumbe kipindi hicho nampigia simu mama tayari ashaongea na mzee. Simu kaita mara ya kwanza haijapokelewa, mara ya pili haijapokelewa, mara ya tatu haijapokelewa, mara ya nne haijapokelewa, mara ya tano ndo akaja kupokea. Kambia mama, shikamo. Sitaki shikamo yako, nishasikia habari zako. Nimekwambia hivi, kama kweli umeamua kufanya hivyo utajijua wewe na maisha yako. Akapata simu. Ah, akamfuata mke wangu, kaambia mke wangu, napiga simu nyumbani, nimekuwa moja mbili tatu, tunafanyaje? Kidogo akaanza ku shake, shake. unajua zile ah, sasa hizi hapo unakuaje tena, hatuwezi kufunga ndoa. Nikamwambia mke wangu, mimi ninavyoamini alipangalo Mwenyezi Mungu, binadamu aweze kulipangua. Afu ndoa ni kitu cha baraka mm. Eh, ndoa ni kitu ambacho kinampendeza Mwenyezi Mungu sana. Wewe mm. ulikuwa mm. unapenda kuona tunapendelea kuzinya hapa? Hapana. Mm. Nikaambia basi tutafunga ndoa, tutafunga ndoa. mm -hmm. Sawa, tukafanya taratibu zote, tukawasiliana tuka na mchungaji kanisa ambayo tulikuwa tunasali sisi eh, na katika vitu ambavyo tuliongea na mchungaji na swala wazazi wangu ilikuwepo mm. Umeona, mchungaji akasema hamna ah, pingamizi la, wazazi kupinga ndoa itikisa umri mm. wala Biblia haijato haijaandika sehemu yoyote kwamba umri fulani na umri fulani haipaswi kuoana. Hapana, hata hiyo miaka kumi na nane mnaisikia ni sheria za serikali mm. E, kwamba serikali haitaki mtu mwenye miaka chini ya kumi na nane afanyaje aoe au, au ajihusishe na mapenzi mm. Umeona, ni serikali, lakini dini haijazungumzia kabisa umri. Umeona, wa kufanyaje wa kuoana. Umeona? Kwa hiyo hakuna pingamizi, hawezi kutokea mtu au ndugu yako yote au wazazi wako wakaja siku ya ndoa kaweka pingamizi kwamba ah, msio wasifunge ndoa kwa sababu ya umri. Hapana. Mm. Labda kama wewe umezaa na mtu mwingine huko ama mm. una mke wako ambaye ulimtelekeza kijijini huko mm. au yuko hapa hapa, ndo kuna pingamizi ikasikilizwa, lakini kwa swala la umri hapana. Kwa hiyo kama mnaweza kufunga ndoa, fungeni. Basi mimi sikukata tamaa, nikaa nikipiga simu tena kwa wazazi wangu, mambo ni yale yale, nikipiga hata ndugu zangu wengine, kumbe washamezesha wasomo mm. Umeona ah, hizi hatutaki kabisa sisi kama watu wa ukoo, hatutaki kabisa kukusikia sasa hivi. Kama umeamua kufunga ndoa na huyo mama, sisi usijihusishe na sisi mm. Eh, kwa kiufupi bro, ukoo wangu wote ukawa umenikataa. Pole sana mm, na mpaka dakika hii ndugu yangu ni mke wangu na ndugu zake na marafiki zangu, lakini ndugu zangu wale wa damu kabisa walinikataa. Yeah. Baada ya ndoa kupita sasa. <coughs> baada ya ndoa kupita bado misimamo ni ile ile, hawataki kabisa kunisikia wala kuniona. Mm. Mm. Wa, wazazi wako wewe wanaishi wapi? Ndugu zako Kigoma. Wanaishi Kigoma. Kigoma eh, lakini ndugu zangu eh, wako Kigoma na wengine hapa Dar es Salaam wapo na mikoa tofauti tofauti. Mm. Yeah, lakini kwa bahati mbaya hata hawa wa hapa hapa Dar es Salaam mm. na wenyewe tena vile vile hawataki kabisa kunisikia. Mama pale una watoto? Ndio. Wangapi? Watatu. Wa kwanza umri wake? Ana miaka 21. na moja. Wa pili? Ana miaka kumi na nne. Watatu? Ana miaka sita ishirini moja ni sawa na, na mumeo hapa kwa sasa? Ndio. Ehe, ni wa kiume wa kike? Ni wa kiume. Wa kiume. Mm. Ndio umesema ulimuelewesha kaelewa, maisha yanaendelea. Yanaendelea na wanaheshimiana vizuri tu. Mama kama mzazi, unajua mzazi ni Mungu wa duniani kwa mtoto wake. Ni kweli. Kakataliwa ndoa. Ndio. Na wazazi wake. Ndio kwa maana ya kwamba Mungu wa duniani kwa mujibu wa imani tulizonazo. Ndio. Baada ya kusikia vile, wewe uliwaza kitu gani na ulichukua hatua zipi? Kwanza <clears throat> imeniumiza sana, yaani tangia kipindi hicho wazazi walivyokuwa wamekana, niliumia sana na bado tunaendelea kuumia wote, kwa sababu tulitarajia mapenzi yetu sisi, furaha itawale kote, yaani itawale upande wangu na upande wake, lakini furaha ipo upande mmoja tu, kwake yeye hamna. Mm. Kwa hiyo nikawa namshauri kwamba awe mpole na awe na imani katika hilo kwamba litaisha tu. Wale ni wazazi, wana haki ya kuwa wachukie kilichopo, kwa sababu labda wao walipanga mtoto wao aoe binti ambaye anaendana naye mm. Lakini ndoa inapangwa na Mungu, hapangi binadamu. Mungu chaguo lake ambalo alimfanya alipate ni mimi. Kwa hiyo ile kuendelea kuzini ilikuwa impendezi Mungu sisi ndio tumefanya jambo la kumpendeza Mungu, japokuwa wao ni wazazi. Mimi nilimshauri kwamba baada ya ndoa kupita, tutapanga safari, tutafika Kigoma, tutaenda kuonana na wazazi, japokuwa wanasema hawataki hata kutuona mm. Lakini mimi nina imani kwamba imani yangu inaniambia wale ni binadamu, hawawezi kushindana na mpango wa Mungu. Tutakutana nao na hawawezi kutufanya chochote, tutaongea nao na litaisha na watatupenda tu mm. yeah kadiri ya, ya imani yako ilivyo na vile ambavyo mmepanga na kila kitu Ndiyo. mnafikiria kulitekeleza hilo lini, kwa sababu muda unazidi kwenda na mzazi anavyosononeka na kuumia juu ya mtoto wake, mtoto anapoteza baraka, pengine hata mambo yenu ya kindoa yasiende vizuri. Tumepanga kwenda, lakini kuna kitu, kwa sababu ndoa yetu ilikuwa na misukosuko sana, mpaka imefikia hatua tunafunga ndoa, ni kwamba ni juhudi za Watanzania kututia moyo. Watanzania wengi wametufariji sisi mpaka kufikia hatua ya kufunga ndoa. ulipoamia sasa nyumbani kwa, kwa mama, sasa hivi unaipaita nyumbani kwako mm. umeanza kuishi pale, anaishi na watoto wake? Kwenye likizo ndo watoto wake wanakuwepo kuna likizo hata moja ah, kwa mm. kipindi chote cha nyuma hicho mm. watoto wanakuja mm, wanakuwepo maisha yanakuwaje? Ah, hmm, kwanza mama namsifia na, na anajua kutengeneza discipline kwa wanaye mm. watoto wake wana, heshima nzuri na mm. mimi nilikuwa na wasiwasi na huyo mkubwa mm. ambaye tunalingana umri lakini uweze amini ananiheshimu kupita kiasi mpaka najivunia mama mara ya mwisho unaonana na baba wa watoto wako ilikuwa lini muda sana ila kwenye simu mm. nikasema baada ya miezi miwili nimewahi kufanya mawasiliano naye, lakini kuonana ni muda sana, zaidi ya mwaka mkizungumza anakuambiaje juu ya tukio hili? <laughs> Kwanza hajawahi kulizungumzia. Sana sana tu nakumbuka baada ya ndoa ndo alinipigia simu akaniambia hongera sana. Mm. Yeah. Hii ndoa ni ndoa ya ngapi kwako? Ya pili. Kumbe na mumeo mlikuwa na ndoa tena? Ndio, tulifunga ndoa ya Kiislamu. Kwa hiyo mkaachana kwa talaka? Ndio. Chanzo kilikuwa ni nini? <laughs> hiyo ni private sana, <laughs> siwezi kuizungumzia. <laughs> Ulidai au ulipewa? Hapana, ah, inawezekana hiyo talaka ulidai wewe mwenyewe, inawezekana hiyo talaka yeye mwenyewe ndo aliamua akatoa. Siwezi kuizungumzia hiyo. Mm. Mm. Miaka mingapi ilipita ndo ukaja kupata hii ndoa nyingine? Ilipita miaka mitatu. Miaka mitatu. Mm. Ah, kwa hiyo ni juzi tu kumbe. Eh, mwaka wa nne ndo nimeanza mahusiano ya huyu. Ah. Mm. Ambayo ndo mwaka wa nne nimeanza mahusiano sasa hivi mm. ni hmm. miaka miwili iliyopita ukirudisha eh, mitatu mitano, mitano. Ukitoka 22 unaenda 2017. Eh. Ndio ndoa ilipovunjika. Eh. Ah. Mama ilikuchukua muda gani kuamua kubadili dini na sio kutaka yeye aje katika imani yako? Pale tu nilivyoanza kuishi naye baada ya miezi minne au mitano nikapata mm. majibu kwamba najua katika hili watu wataongea sana kwa sababu huyu ni mdogo, mimi ni mkubwa. Kwa hiyo nisingependa waendelee kulizungumzia kwamba bado namtoa tena kwenye dini yake kumleta kwangu mm. kwa sababu imani yangu inaniambia dini zote zinamwabudu Mungu ambaye ni huyu mmoja mm. bali tumetofautiana tu katika kuabudu. Nikaona mimi niingie Ukristo kwa ajili ya kumfata yeye mm. mm kabla ya mahusiano haya ndani ya kipindi cha miaka mitatu hiyo miaka mitano uliyoachana na mumeo mm. uliwahi kuwa katika mahusiano mengine? Hapana. Tofauti ya mahusiano haya na mahusiano ambayo ulikuwa nayo mwanzo ya ndoa ile na ndoa hii Utofauti wa Izzy na maisha yaliyopita mm. ni kwamba umri wake na maisha yake ni vitu viwili tofauti mm. kwamba mimi nilitegemea kwa sababu umri wake ni mdogo, vitu vingi mimi ndo ningekuwa namshauri kwamba usifanye hiki, tunatakiwa kufanya kifanye lakini mara nyingine yeye ndo anakuwa mshauri kwangu mm. kwa hiyo hicho ndo kinani kinanipa shida kwamba yani nimuelewa zaidi tofauti na na mtu ambaye umri wake ni mkubwa, yani ana akili nyingi kuliko umri wake siku ambayo uliwahi kumkosea sana ilikuwa siku gani? <laughs> ah, sikumbuki siku gani ambayo nimewahi kumkosea. Siku gani ambayo alikukosea sana? <laughs> siku ambayo alikunikosea mimi, siku moja aliniambia wewe Mm. Eh, nikaona kama ananitia dharau, utaniambiaje ni wewe? mm. <laughs> Yaani eh, nikakasirika e, sitaki kabisa uniite wewe. Unajua jina langu nite au nite mm. mume wangu, kwa nini unite wewe? Mwana kaomba msamaha, kaisha na hajarudia tena paka. Siku ambayo wewe ulimkosea? <laughs> Siku ambayo mimi nilimkosea akakasirika kweli kweli. Mm. Ilikuwa ni kwenye mpira. Mm. Kuna siku naenda kwenye mpira. Mbona nikachelewa kurudi nyumbani, sasa napiga simu zangu. Hanipa, yani sipokei. Mm. Eh, hapo najua hana wake watu wa uyofu. Mm. Akahisi vitu tofauti. Kumbe mimi yake kelele eh, nikawa sisikii. Mm. Eh. Kwa bado ndio nyumbani akaongea sana akaambia sikuwa sehemu mbaya, nilikuwa naangalia mpira, ila nakuomba msamaha kwa sikuweza kupokea simu yako, nisamee mke wangu. Akanielewa akaisha. Unajishughulisha na kitu gani? Uh, uh, kwanza kabla ya ndoa nilikuwa Karume pale mm. E, napiganisha mishemishe zangu pale, lakini ingia kwenye mahusiano na mama mpaka kuishi pamoja mm. nikaingia kwenye kwenye kwenye harakati zake, kwa sababu mke wangu ni designer mm. e, wa mavazi kwa wakati mwingine anapata oda za mikoani mikoani huko umeona. Mm. Kwa hiyo akaniambia hizi sitaki tena uende huko, hebu njoo kwenye sehemu yangu hapa tutengeneze kitu. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo oda za mikoani huko mara nyingi nasafiri mimi, namletea au kama kuna mzigo anataka uende sehemu fulani, nasafirisha mimi, yeye anakuwa anashughulikia kazi tu za pale pale ofisini kwake. Mm. Mm. Mama, mbali na hicho kitu ambacho anakizungumza hapa, kitu gani kingine ambacho unajishughulisha nacho? Ambacho najishughulisha mimi mm. au hapana? Nachojishughulisha nacho ni hiyo kazi yangu tu ya designer. Basi napokea oda kutoka sehemu tofauti mm. Kipindi hicho nilikuwa natumia watu kuwapa hela ili waende wakachukue kazi au wanisafirishie mm. Kwa nikaona ah, kwa nini hela zipotee bila sababu, wakati yupo mtu ambaye anaweza kusimama tena, ndo baba wa familia. Kwa hiyo yeye ndio huwa anafanya hivyo wakati mimi na, naandaa kazi, kishakuwa tayari anasafiri au anasafiri kwenda kuchukua na kuzileta. Akileta tunakaa mezani, tunachukua faida kwamba tunafanya nini, hii tunaingia sokoni, tunanunua vitu vingine, maisha yanaendelea. Mwanaume ni kichwa cha familia yeah. Um, umetoka kwenye maisha ya kupanga, sasa hivi unaishi katika nyumba ambayo ni ya kwako yeah. Sawa, eh? kwa maana ya wewe kama baba mwenye nyumba lakini uliikuta mm. unafikiriaje juu ya swala zima la makazi mengine pale utaendelea kuishi siku zote au inakuwaje najibu mie hilo au nikuacha ujibu au umempangia kitu fulani <laughs> hapana <laughs> tuanze na jibu lako ah, kwanza jibu lako hapana ngoja <laughs> tuambie iko hivyo naam kwanza pale ni kwangu mm. kwa sababu ndoa yetu ni ya Kikristo na Biblia inasema kwamba mke na mme mm. ni mwili mmoja mm. kwao mimi na huyu tukiwa mwili mmoja ina maana hata watoto wake wale nilimkuta nao mm. na watoto wangu mm. Oe, kama nilimkuta na kitu chochote ni cha kwangu au kama yeye alinikuta mimi na kitu chochote mm. ni cha kwake. Mbona mimi mwenyewe kuna vitu amenikuta navyo ambavyo ni mimi mwenyewe anakuta <laughs> wewe mwenyewe <laughs> ehe umeona. Kwa hiyo pale ni nyumbani na ni kwangu na nitaendelea kuishi. Sema kuna sehemu tuko nafanya ujenzi mwingine tena mm. eh. kwa nyumba yetu nyingine kishaisha huko msije mkanipiga mahesabu tena kwamba hizi sasa uh, ulimkuta una nyumba ah, ah, ah. <laughs> sawa yeye yeah, ana watoto watatu yeah. kwa upande wako mm. kama kuna kuna watoto au nini ambavyo umewahi kumficha inawezekana siku ya leo tukapata ukweli mpya yani kama mimi na watoto hasi sijali, Ujai. sina mtoto, sina mtoto yoyote. Wewe unatamani kuwa baba wa watoto wangapi endapo Mwenyezi Mungu ataruhusu au atajalia? Naamini mimi kila kitu nakipanga Mwenyezi Mungu. Afu mm. mimi kwenye maisha yangu mm. sijawahi kumpangia Mwenyezi Mungu anipe kitu gani au idadi. Sawa. Waga na muombaga Mwenyezi Mungu, naomba unibaki nipate kitu fulani mm. kwa mapenzi yako. Mm. Yeah. Kwa hiyo ndo anajua anipe wangapi mm. e, yeye ndo anajua nipe wakati gani mm. e, ila umeshamuomba kujalia watoto sasa na mama hapa. Ya, nimwambia Mungu wazazi wangu moja kati ya sababu ambayo ina, ina, inafanya akasirike mifwa na, na mke wangu ni swala la watoto wanahisi mm. kama mke wangu watu nizalia watoto kutokana na umri wake mm. kwa naomba uonyesha miujiza yako kama ulivyoonyesha miujiza kwa Musa kutoka Misri kwenda Kanani mm. eh, kwa wakati wako mm. ya ndo mambo anamwombaga Mwenyezi Mungu. Kikaa ukimwangalia unajiuliza, unasema mume wangu huyu, natamani Mwenyezi Mungu akijalia basi tupate walau watoto wangapi? <laughs> wale ambao Mungu ataamua kutupatia, lakini tunamuomba mm. atubariki tupate watoto wale ambao yeye anastahili kutupa. Kitu gani ambacho mmekigundua kupitia mahusiano yenu haya tangu yalipoanza mpaka yalipofika? Ah, nilichogundua mimi kwa upande wangu kwanza nilikuwa sijui mapenzi ni kitu gani. Mm. umeona Mm. Ila nilipokuwa mimi nimejua kabisa maana mapenzi ni kitu gani. Unamaanisha ulikuwa hujui kwamba ulikuwa hujawahi kuwa kabisa katika mahusiano? Nilikuwa nishai kuanza, <laughs> unajua unaweza kuishi duniani lakini hujui duniani nini. Mm. Eh, kwa mimi nilikuwa na kwenye mahusiano lakini nilikuwa sijui mahusiano ni kitu gani. Eh, yalikuwa mahusiano ya kawaida au mahusiano gani? mahusiano ya kawaida tu, unakuwa na mtu eh, mnaachana na nini, lakini sasa hivi ndio nimegundua kama mapenzi mm. ni kitu gani, unaweza kumpenda mtu yoyote mm. e, na unapoamua kumpenda mtu mm. usisikize kelele za watu mm. e, fuata moyo wako, fuata maamuzi yako wewe mm. e, mpende mtu ambaye anakupenda sana. Mama pale, umegundua kitu gani? Nilichogundua ni kwamba upendo upo mm. ni tofauti na vile watu wanavyozungumza kwamba hamna mapenzi. Unajua kuna watu wanasema hamna mwanaume wa kweli hamna mm. mapenzi ya kweli huwa mm. watu wanasema hivyo. Wengine wanasema mapenzi pesa. Eh, mapenzi pesa. Mm. yani wanasemaga hivyo. na, aizia <laughs> mpaka kukuta una hela kidogo kuliko yeye. Hapana, akatanguliza kwamba kuna wale. Mbona mimi mbona mimi nimempenda akiwa na maisha ya kawaida. Mm. Kwa hiyo hata mimi sina pesa, maisha yangu ni ya kawaida tu. Yaani siwezi kusimama kwa watu wenye hela mimi nikawa mwenye hela, hapana. Mm. Ila mapenzi kweli yapo. Ila wale ambao wanalalamika kwamba hamna mapenzi hawajapendwa mm. au hawajawahi kukutana na mtu ambaye anawapenda kwa dhati. Mm. Yeah ndio ulichokigundua hicho. Yeah. Na kwa, kwa kuongezea hapo mm. kwa ulivyosema sijui hizi labda nimekuta pesa kwako, hapana, sina nia mbaya kumdhalilisha mke wangu, sio hivyo? Mm. Ni katika kuleka saa Mm. Ningekuwa labda natamani hela za mke wangu mm. ningemfuata mimi, mimi ndo ningemfuata yani, kaanga bani moja mbili tatu lakini mimi nilikuwa niko nyumbani kwangu, iko kwake, yeye ndo ananiita ananiagiza hivi na hivi, na sijai eti mke wangu, na siku nimekuonyesha hisia yote kwamba mimi hapana Umeona? Mm. Ina maana yeye ndo alianza kunipenda. Baadaye nikamkaribisha na mimi kwenye moyo wangu. Mm. Tukafikia hatua ndoa. sijapata pesa na mpenda sana mke wangu. Kwa mtu anayekutazama unaweza kumuoneshea kitu gani kuonesha kwamba kweli mnapendana na mko pamoja na hivyo? Nikimkisi naweza nikaa namwigizia, nikimkumbatia naweza nikaa namwigizia, lakini kitu kikubwa ni pete. Mm. Eh, hii ni ndoa, afu ni ndoa ya Kikristo haina kuachana. Mm. mpaka mm. kufa pete hii Ndio. Yeah. Kwa hiyo pete ndo ishara tosha kwamba mimi nampenda mke wangu. Pingu hii inaita. Yeah. Na ile kule ya pili. Mm. Ongereni sana. Asante. Ni ahadi gani ambayo mara kwa mara wewe huwa unamwahidi mkeo naye pia huwa anakuahidi? Ahadi ambayo mimi napenda kumwahidi mke wangu ni kumpenda mm. na kifo kutenganisha kifo kuwatenganisha na kuto basi. Ni kitu gani ambacho wewe kwa binafsi yako unaamini kwamba kinakufanya mara nyingi sana ujikute hujiwezi kwa bwana mdogo hapo? <laughs> ni upendo wake tu kwangu. Mimi naamini kwamba ananipenda sana mm. Yeah. Kwa yote ambayo yametokea, wazazi wako umesema wenyewe wali walihudhuria katika tukio la, la, kuna la eh, kuna baadhi walihudhuria mm. lakini wengine walitoa baraka zao kwa sababu walikuwa mbali mm. ndio upande wa, wa kwako sasa mm. ambao hawakuhudhuria na mpaka hivi sasa bado mambo hayajakaa sawa, na ukasema mara ya kwanza wakati unamshirikisha baba mzazi akakwambia mwanamke unayetaka kumwoa ana umri mkubwa kuliko mama yako. Mama yako ana umri wa miaka mingapi? sio wema kutaja umri wa mke lakini ila ni, ila ni, ni mdogo kwa mke au ah, hajampita sana mama lakini kiasi fulani kampita mm. huo ndio ukweli mimi ni mtu ambaye napenda kuongea ukweli mm. yeah. kwa maana hiyo kwa mama mpaka sasa hivi bado hazihivi wewe na yeye sio kwa mama tu kwa ndugu mm. zangu wote wote wote hakuna hata mmoja yani najua kila ukoo una, vi, una viongozi mm. kwao viongozi wa ukoo wakishatoa tamko fulani au misimamo yao fulani mm. nyote mnapaswa kuifuata kwao wenyewe nahisi walikaa huko onekana mm. hizi atengwe kwenye familia kutokana na jambo hili mm. basi ndio kila mtu u, u, kwa namna walivyowatenga wamekutenga ndani ya muda gani pengine tumtenge ndani ya muda fulani ajifunze au tumtenge mpaka ambapo ataachana na mkewe ndo atakuwa tena mwanetu au tumtenge maisha yote dunia mpaka mwisho. Mimi naona mpaka ni siku nikifa, sababu siku nikifa sio tutaachana na mke wangu mm. kwa sababu yeye anasema ili mahusiano yetu na wewe yarudi mm. ni mpaka uachane na huyo mwanamke mm. yeah. na wewe unaona ni mpaka siku ufe? Eh, yeah, yaani mimi siwezi na mke wangu lakini una, unatambua mzazi ni Mungu wa pili duniani. Lakini ya anatambua Kwa, kwa haya yote kujaribu kuyaweka sawa mm. kama utaniruhusu mm. nikuombe kama inawezekana mm. tuweze kupata namba ya simu japo niongee na wazazi wako, hata mmoja wote, itakavyotegemea hapo. Mm. nikikwambia iwezekani utakasirika. Kama ukisema haiwezekani, sitokasirika ila sitoridhika. Naamini hata kwa watazamaji wetu vile vile hawatoridhika, kwa sababu kuna vitu unavyoongea tunahitaji pia kuzungumza nao tujue na pengine tuweze kusikia na wenyewe wanasemaje. Huenda siku ya leo ikawa ndo siku ya suluhu yani. It means kwamba wewe unawakilisha wanaotutazama, si ndio hivyo? 100%. Basi tutakuruhusu tuongee naye. Unaanza kuongea na baba au na mama? Hapo inabidi nianze kuongea na naanza na mama afu nitakuja kumalizia na baba. Director, naomba simu Hello. Hey, eh, habari. Salama, habari? Nzuri. Naitwa Kelvin. Eh. Nakupigia simu kutokea Tiki TV. Mm. Bila shaka naongea na mama yake IZ. Ndiyo, ndio mama yake. Ndiyo, ndio. Mama, shikamoo. Mama, habari huko? Njema kabisa, hongera kwa majukumu. Kwanza hongera. Hongera ya nini? Kijana wako ame, amekuwa. Kwani alikuwa hajakuwa? Sasa kuna hatua na hatua mama. Hatua gani ambazo amezozisikia kwa maana kama amekuwa na kipindi alikuwa hajazisikia alikuwa hajakuwa? hatua ya, ya kuwa na maisha mapya na kujitegemea na kuanzisha familia ni hatua kubwa kidogo hayo ah, ah, mambo mimi siyajui. Sasa yeye anajua mwanangu ni mkubwa, amekuwa, ila hizo hayo mambo mengine mimi siyajui. hata kabisa kwamba Izi ame, ameoa? Yaani kwanza mimi sitaki hata kusikia hayo mambo mnaniambia, sitaki kabisa kusikia hizo habari. Kwa nini mama? Kwa umenipigia simu niambie hizo habari, sitaki kabisa kusikia hayo mambo. Wewe kama ni mtoto wako unaweza ukakubali? Yaani ukakubali nini mama? Hapo sijakuelewa. hongera za mtoto wangu, sijui amekuwa amefanya nini, amekuwa na, na, na, na mtu anajitegemea anafanya nini. Yaani mimi nimekupa hongera na nikawa naulizia kwa sababu mwisho wa siku inavyoonekana mama mtu kwenye ndoa haukutokea, ndio kitu ambacho pengine mimi ningetaka kukijua, nijue ni kwa nini niulize mama, kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo anasema kijana wako kayaandaa kwa ajili yako na familia nzima. Hiyo ndoa mimi siifahamu na wala sihitaji kuifahamu. Ila umeshawahi kuisikia? Sijawahi. Ndio unaisikia kwa mara ya kwanza? Ah. Lakini mwanzo uliniuliza angekuwa ni kijana wako ungekubali? Hapo ulikuwa unamaanisha? Ameniambia ameanza maisha mapya ya kujitegemea kwa na familia. Ndio nilikuwa nakuuliza, ile familia kama angekuwa na kijana wako unge, unge sasa mimi sikujua umemaanisha, ndio maana nikakujibu kulingana na swali lako. Inategemea kama familia ipo ina baraka za wazazi unakubali. Sasa unaponiuliza kwamba wewe haujakubali, ina maana hiyo familia aliyoianza unaijua. Ndio nikuuliza wewe. Aizi. Mm -hmm nipo naye hapa, labda mimi nashindwa sasa ku, kuongea na wewe vizuri, pengine yeye kama unaweza ku, kuzungumza naye kidogo, kijana wako nipo naye hapa. Unasikia, unasikia mtangazaji? Naam. Kwanza mimi sitaki kuwasikia kabisa hao watu, umenisikia? Hata mm. kupokea simu yako nimekumishinda. Ndio, umenisikia? Sitaki kabisa kusikia hao watu, sitaki sasa mama, ungetuambia basi, ungetusaidia kwa nini hautaki kuwasikia? Hata mimi kama mama wa hizi kitenge mm. Mwanzo nilikwambia huyo ni mtoto wangu wa kwanza kabisa, ndio Eh, mimi kama mzazi sikuwasi jambo la mtoto wa miaka ishirini na moja aende kuoa ma, mama wa miaka arobaini na tisa. Umenisikia? Ndio. Ndio maana nikuambia sitaki kabisa kuwasikia watu. Ni kitendo ambacho nichukiza sana. Mimi sijasikia hiyo miaka. Haya leo tumekutana na huyo mama. Nani atamwamkia mwenzake? Hujafikia hiyo miaka? Mimi sina hiyo miaka ya huyo mama arobaini na tisa. Du. Sasa inakuwaje mtoto wangu wa miaka ishirini na moja aende kuoa mama wa miaka arobaini na tisa? Unaona kama inaingia akilini? Mimi kama mzazi, hicho kitendo kilinikasirisha na huyo mama namsubiri kwa hamu aje Kigoma. Yeye amesema anakuja Kigoma, kwa hiyo namsubiri kwa hamu aje Kigoma. mm. E. Kwa hiyo msimamo wa familia umekaaje sasa baada ya tukio hili? Sisi hatumtaki huyo mwanamke na wala hatumwelewi mm. kwa ufupi, yaani huyo mwanamke hatumtaki na wala hatumwelewi kwenye familia, lakini kijana wenu bado mnamhitaji. Mimi wewe ni mtoto wangu wa kwanza, siwezi kumkataa. mm. Aa, ah, ah, ni mtoto wangu siwezi kumkataa, ila mimi kama mama nimemwambia mimi sielewi wewe kuishi na huyo mwanamke wa miaka arobaini na tisa tena, wala hiyo ndoa siitaki, wala nisisikia hata kwenye masikio yangu, sitaki kabisa. Kwa maana hiyo, salama yake ni nini sasa? Kwa sababu yeye mwenyewe anadai kwamba mkewe anampenda, yaani kuna vitu ambavyo kaviongea ongea utaviona. Hello, yaani yaani mimi msimamo wangu ndio huo, nimekwambia mimi kwanza huyo mama simuelewi Mm. na wala simtaki hata kumsikia, na wala hiyo ndoa mimi sijui wala siitambui mm. kwa hiyo yeye ataendelea na maisha yake huko na mke wake. Naona mama mtu hapa amekata simu, tunaweza tukaongea na, na baba. Ongea naye ongea naye, lakini kama nilivyokuambia kidogo Habari? Safi kabisa. Naitwa Kelvin. Mm. Nakupigia simu kutokea Tiki TV. Mm. Bila shaka naongea na baba yake IZ Kitenge. Mm. Hongera kwa majukumu. Asante. Kwema. Kwema kabisa. Niambie. Hongera pia kwa kuongeza familia. Familia gani tena? Mimi bora bora sijapata mtoto. Umri wangu ni wakupata tena watoto jamani. Mimi na miaka 47, kwa hiyo siwezi kuzaa tena. Ah, una watoto wangapi? Mimi na watoto wawili tu. Wawili? Tu. Ah. Aizini mtoto wangapi? Aizini? Aizini mtoto wako wangapi? mtu wangu wa kwanza. Wa kwanza. Aha. Ongera niliyokuwa nakupa mm. ilikuwa ni ongera sio ya kupata mtoto, ilikuwa ya kuongeza familia, kwa maana ya kwamba kijana wako ameoa, tumeona. Sasa baada ya tukio hili, watu wengi walitegemea kuona familia kwenye ndoa, na familia ilionekana ilikuwa ni upande wa mwanamke tu kwenye ndoa yao. Alikushirikisha kama mzazi? alinishirikisha lakini hakupata mawazo yangu. Aha, ambapo mawazo alinishirikisha hakupata mawazo yangu. ndio Eh. Alikushiriki mawazo yako yalikuwaje? Kama kama kunishirikisha kama alinishirikisha na hakupata mawazo. Mm. Sasa mimi naona kama hayo mambo yenu yananisumbua sana, nikotuzia Maana sasa hivi nasumbuliwa na Watanzania wengi kwa message, kwa kupigiwa simu. Sasa hivi mm. nasumbuliwa sana mm. inanisumbua mimi na wasumbua na Watanzania. Usumbufu mkuu <laughs> inanisumbua mimi mzazi, ndio, na bado inawasumbua na, wa, na Watanzania, ndio. Sasa hiyo ni hiyo ni ndoa gani? Sasa kama niko napigiwa na watu wa Arusha, Mwanza, Dar es Salaam, Morogoro, nikuwa tofauti tofauti, wananipigia tu kutaka kujua kinachoendelea na mm. wengi ushauri wao ni kaze, ni kaze, nifanye kila inawezekana nimkomboe mtoto, na ndio nachokifanya mpaka dakika hii mm. kwa sababu hata mimi lengo la kukupigia ni mm. kujua mm. kinachoendelea kwa upande wenu kama familia mm. ndiyo ndiyo sasa kwa ufupi naam kwa ufupi tu nikwambia labda hiyo ndoa haiko sawa una, una kipi cha kuzungumzia juu ya kumshauri kijana wako sasa sina cha kumshauri, shida ni ndoa tu kuu soko mm. sina kitu kingine. Yakitaka amani, hiyo ndoa ivunjike fasta. Basi nipo naye hapa, kama unaweza kuzungumza naye chochote na, na, na, naona kama mnanipotezea muda. Samahani kwa, kwa kumalizia kabisa, kwa sababu yote naye amekata, ila umesikia hoja ya mzee anauliza atazaa lini na vipi? Bro, swala mtoto ni swala ambalo liko nje ya uwezo wetu sisi. Umeona vizuri? Mm. Hilo ni swala la kimungu na Mungu anampa kitu muda anataka yeye. Sawa. Yeah. Tunakuja kwa mama pale. Umesikia tumezungumza na baba? Ndio. Umesikia tumezungumza na mama? Ndio. Na kwa bahati mbaya wote hawajataka kuzungumza na nini Umesikia walioyazungumza? Nimesikia katika yote yaliyozungumzwa, kipi ambacho kimekugusa zaidi? Yote yamenigusa mm. E, lakini mi namtumaini Mungu sana kuliko kitu chochote, kwa sababu kimbilio lao kubwa wao ni kwamba wamenikatia mimi tamaa kwamba siwezi kupata mtoto. Huo ndio ugomvi mkubwa kwamba Aizia ameoa mwanamke mkubwa ambaye hatoweza kupata mtoto, lakini wasubiri maajabu ya Mungu katika hilo, kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Mungu huwa anafanya kitu kwa mtazamo. Mpaka tumefikia sisi tukafunga ndoa, ina maana Mungu aliamua na alilipitisha mpaka tukafunga ndoa, na anatazama kilio cha wale kwangu. Anaweza akafanya kitu ili kuwatazama wale watafanya nini. Kwa mimi nina imani mimi nawapenda japokuwa wao wananichukia. Nawapenda sana, sijawahi kuwachukia hata kidogo, japokuwa wao wananiita majina mengi, bibi, mzee, si nani. Yaani ni tukio ambalo kila mtu kama ana umri mrefu atalifikia. Hakuna mtu ambaye sasa hivi ni mdogo, kama ana umri mrefu hataitwa babu, hataitwa baba, lazima ataitwa. Kwa hiyo hata wao ambao sasa hivi ni vijana wataitwa babu. Kwa hiyo nawapenda sana mm. ila Naomba tu wapunguze hasira, wasinichukie kiasi hicho, waniombee kile ambacho wanakihitaji kama kiu yao, ili kitokee kwangu, wafurahi, kwa sababu sasa hivi wana imani Aizia hawezi kupata mtoto, basi waniombee ili nipate mtoto, ili wafurahi. Niwape nafasi ya kuongea kitu ambacho nyie wawili, pengine kwa wewe umewahi kutamani kumwambia mkeo au pengine una, unafikiria kumwambia baada ya kutoka hapa, baada ya simu hizi kupigwa, sasa tupate kusikia live. Nawe pia ukimwambia baada ya, ya kusikia kutoka kwa baba na mama yake live kwa aliyoyasema. Ah, nachomwambia mke wangu ni kwamba azibe masikio, asisikize kelele za pande upande wowote au mtu yoyote anaangalia mimi nampenda kiasi gani. Ni hilo tu kwa upande wangu. Mimi ninachozungumza kwa mume wangu ni kwamba msimamo wangu upo pale pale, kukupenda, kukujali na hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikabadilisha maamuzi yangu. Asante kwako, asante kwa Bi Juliet, asante kwa wewe mkali na mjanja ambaye tulikuwa pamoja kuanzia mwanzo